Sagastas. Stars Kreke You made my day, you made my soul to fall in love. Umeguza roho, umesababisha nitowe hii song. Frida Kinanda, tabia na Suda, mtoto wa Rwanda, nacheza kithanda. shopping Vakuvu, jifiche Wakanda, Afrika King, na navua mabrengi, stake tinini nimepata mane heri magari zikaye, nimepata yule mwenye nafaa heri mwenye na kuvaa na nusia harufu kiwafaa. Karibuni kwetu mtoto, nawe nimeshinda ndoto, staki yo foto na tamani unipe watoto. Nilijukilia kukuvisha ndo mimi nafikiria, wendo madikia mwaka jana sikuwa tanamia mrembo Buraka, ningependa niambie dadake nisake manganji ni mubebe twende hadi kwa fadhe aweli myself babu deji ni nikuundie keki staki kumiss ukienda mbali na baki mabis kati ya mafis kukuenjoyi wakidai makis sayi niko poa nateseka tukiwa na kahoma jua pagawa kuona wajinga wakikugawa meya mabawa jua kwako mindiyo superpower yes. zide nyakati sikuwanga tena shati no. sayi manganji kwa menje yes. stishiwinje na stenje no. situtinapata kile nimefuata sikata kidonga wengi wanapanga natoka napanga shida, naweza kupacha lakini sijui nitapenda nani. Wewe mutamu, nasimamia kwamba nashinda sari, moyo na dundu, kipendo niambie, nitoe shati. Hatukipenda chumba, nuseme tuingie sari. Mtoto mwenyewe si dojodojo, mkora kafanya simba geuke kondo. Mtoto mwenyewe si dojodojo, mkora simba geuke Baby if you love me, make a step, come and show me Touch my body, leave the shore, bitch I'm sorry, I got a honey Baby if you know me, look in my eyes, I hope you feel me Give me the lips, I taste the sugar, leave sugar mommy masaki tonight If you want a coke, we gonna play kokoriko If you love a joke, we gonna joke me niko Close the door, remove the wig, close the curtain, we feel the swing Nobody in, nobody out, how I feel the devil you limit the angel remove the panty You stand in the single sit on a scratch You scratch my bag sit in the bag and the weed in the drawer Smash the bag and no monk I'm sober Do me so high pour me the water Eat my lips this is a call I feel your hips you feel in my chest Kill it the devil you limit the angel remove the panty You stand in the single sit on a scratch You scratch my bag sit in the bag and the weed in the drawer Smash the bag and no monk I'm sober Do me so high pour me the water Eat my lips this is a hole I feel your hips you feel in my chest